台湾的农业用水一直以来都占水资源的使用大宗，而充足的水分供应更是现代农业栽种的必备条件。如何满足栽种灌溉需求，又同时能满足全方位的用水规划，则必须仰赖所谓的智慧灌溉系统，妥善统筹调度珍贵的水资源。 维持台湾各产业用水平衡。智慧灌溉系统相对传统的灌溉技术，能大幅提升用水效率，并减少用水的损失。九合电子提供先进的自动化监控技术，运用多元的感测器，充分分析环境状态，并按照不同作物实际的用水情况，搭配智能化云端平台运算。 实施精准的浇灌作业，提高水资源的利用率的同时，更能大幅提高作物的产量。智慧灌溉系统仰赖多项感测器所组成，如深埋地底的土壤水分感测器 JVG- 四百，搭配土壤酸碱感测器 JSP 二八零一，可精准监测土壤酸碱变化。搭配施肥、浇灌等作业，能更轻松达到土壤酸碱平衡。 提升更肥沃的土壤养殖能力，而使用广范围的降雨感知器 D R D dash 十二 V，能搭配后端的水阀开关，在作物面临降雨的第一时间，减少原有多余的灌溉动作，节省资源的同时，更能保护作物的健康成长。而最后我们要来介绍的是 W S C dash 一二零小型气象站。 全方位监控农地环境，收集对于作物重要的气温、湿度，甚至日照、降雨等各项的资讯，利用完善的数据监控，提升农业栽种效率。九德智慧灌溉系统搭载云端应用，将前面的各项感测器全部整合，也是显示广大农地整体的灌溉状况。除了能大幅节省农作时间，使管理更便利外，更可以配合气候。 操控各种的灌溉模式。那以上就是我们对智慧灌溉监控系统的介绍。有任何问题，欢迎您问我们。也期待您点击下方链接，一起加入九的讨论区。我们下次影片再见喽。